ආයිබොන් හැමෝටම කොහොමද ඉතින් වාසනාවන්තෝත් යහපත්තෝත් ජයග්‍රහි කාලසීම ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔන්න මම අදාවේ පොරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරන්න ඒ වගේම පොඩි සමාව ඉල්ලනවා අනිකුත් සියලු ලග්න පළ කරලා කුම්භ ලග්නේ අන්තිමටම තමයි පළ කරන්න ඕන චුට්ටක් ප්‍රමාද වුණ අධිකකාර බහුලත්වයත් එක්ක මම ඉතින් වැඩ කරන් යන්නේ ඒ නිසාවෙන් පුංචි පුංචි ප්‍රමාදකම් වෙයි ඒවට සමාවෙන්න ඒවගේ මේ කතා කරන්න හදනම පොරොන්දුවක් වුණානේ මේ ජනවාරි මාසයේ සහ මේ දෙදස් විසිතුන වසරේ පලාපල තුළ දෙදස් විසිතුනේ ජනවාරි 17 සිදුවෙන ශනි මාරුව සෙනසුරු මාරුව ඔබට කොහොම වේද කියලා මොකද ඉතා ප්‍රබලයි වසර 30කට පසු වෙන ප්‍රබලම ග්‍රහ මාරුව කිව්වොත් මම නිවැරදි මොකද මේක මීට කලින් සෙනසුරු ග්‍රහයා මේ කුම්භ රාශි ගත වෙන්නේ මීට අවුරුදු 30කට කලින් ඉතින් මේක ගොඩාක් වැදගත් ග්‍රහ මාරුවක් මේ ජන ජීවිතයට මේ රටට වගේම පුද්ගලිකව ප්‍රබලව බලපෑම් ඇති කළ හැකි ග්‍රහ මාරුවක් මේක. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබගේ දැන් කුම්භ ලග්න හිමියන්ගේ ලග්නාධිපති වන්නේ ශනි නැත්නම් සෙනසුරු. ඒ වගේම ශනි එන්නේත් කුම්භ රාශියට ඔබගේ ලග්න භාවයට. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මේක ප්‍රබල පිහිටීමක්. මේ වීඩියෝ ඇති මේක මම කියවනේ විශේෂිත වැඩසටහනන් නිසා මේ වැඩසටහන අනිවාර්යයෙන්ම දීර්ඝ වැඩසටහනක් වෙනවා. අවම වශයෙන් මිනිත්තු 40ක් 50ක් අතර වෙනවා. ඔබ කාර්යබහුලයි මම ඒක දන්නවා. ඒක නිසාවෙන් ඔබ පුළුවන් නම් මේක මේ දවසකට විනාඩි 10 10 හරි හරි පැහැදිලිව මේ මූලික සම්පූර්ණ වැඩසටහනම අහන්න. මම ඔබට යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම පුළුවන් නම් ඔබට පැහැදිලි නැති තැන් තියෙනවා නම් දෙතුන් වතාවක් අහලා. ඒත් පැහැදිලි නැත්තම් මගේ රාගස්ට නිර්වාණ ෆේස්බුක් පිටුවට ඔබගේ මැසේජ් එකක් දාන්න ඔබට තියෙන අපැහැදිලි තැන් නැත්නම් මේ පිළිවෙත් ගැන කියලා තියෙන අඩුල් හුඩුකන් සහ මොනාහරි හැබැම කේ සටහන් පුද්ගලිකෙන් සටන් පරීක්ෂා කරනවා කියලනේ ම කියන්නේ කරමට වෙලාවක් නෑකමන් කරන්න හැ මට ඔබගේ මුදල්ලාය කරලා වගේ දෙයක් කරන්න අවස්ථාවෙන් නැමක මං ව්‍යාපාරයක් මේ කරන්න මේ මගේ ආත්ම තුප්තිය දෙෙසා කවුරු හරි කෙනෙක් මේද කියන දෙවල් අහලා සාර්ථක වෙනවන්න අනතුරුගෙන් ගැලලා යහපත් වෙනවන අන්න ඒක තම මට තියෙන ලාභේ සහ තෘප්තිය. ඒක මට කෝටි ගණක් හේවටත් වඩා වටිනවා. ඒ නිසාවෙන් අර වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බොත් දාන්න මැසේජ් එකක් මගේ Facebook පිටුවට තව දෙයක් මේක සමහරට මේ ක්‍රමේ ගැලපෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ලග්න පලාපල කතනේ පමණක් නෙමෙයි. ලග්න පලාපල කියනවා. නමුත් මේ තියෙන අපහැද දැන් ගොඩ දෙනෙක් දැන් කුම්බ ලග්නයට නරකයි මේ කුම්බ ලග්නයට ලග්නේ රාෂ්ටකයේ තද බල ලෙස එනවා ඔනවා කියලා සෑහෙන දුරට මේක වැරදි පැතිකඩ අයහපත් පැතිකඩ කියලා ඇතිනේ. මම කියන්නේ මේ අයහපත් පැතිකඩ යහපත් කරගෙන මේ මොන ග්‍රහ බලය තිබ්බත් ග්‍රහ පීඨියම තිබ්බත් බල පෑම තිබ්බත් ඔබට සුබ කරගන්න ආකාරයක නිසාවෙන් මේක ටිකක් දීර්ඝ කතාබහක් හැමෝටම තේරෙන්න පැහැදිලි වෙන්න කතා කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ ක්‍රමය නොගැලපෙන අය ඉන්නවනම් බොරුවට මේක අහලා මේකට බැන බැනෙන්නේ නැතුව ඔබ වෙන වැඩසටහනක් අහන්න. මේ දක්ෂ ජෛවඥ ජ්‍යොතිෂයන් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ අහන්න. ඒ ලග්න පලාපර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට. මේ ක්‍රමය මිලින රදී පිරිසක් මාත් එක්ක ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි. අනයි. කතා ඇති අපි බලමු එහෙනම් මේ සෙනසුරු ග්‍රහය ඔබගේ ලග්න භාවයට මේ ජනවාරි මාස 17 වෙනිදා 2023 ජනවාරි 17 වෙනිදා පැමිණෙනවා. ඒක 2025 මාර්තු 29 දක්වාම කුම්භ රාශිය තමා සෙනසුරු ග්‍රහයා ගමන් කරන කියන්නේ අවුරුද්දක් දෙකක් නෙමේ දෙකයි මාස තුනක් දෙක හමාරට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්න. එහෙනම් ඒක විශේෂිතම ප්‍රබලතම ග්‍රහ මාරුවක් මේක. ඒක නිසාවෙන් ගොඩාක් ඌමනා මේ වැඩසටහන අහන්න. අපි බලමු ඉතින් එන ඉස්සල්ලාම කුම්බලග්න හිමියන්ගේ මේ ධනය රස්සාව රැකියාව ව්‍යාපාර ආදායම් ලැබීම් කොහොම වේවිද කියලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ දන්නවනේ ඔබට පොදුවේ ගත්තොත් කුම්භ ලග්න හිමියන්ට වසර 7 මාරක ලග්නයේ රාෂ්ටකයක් ලැබුවා 2020. ඒ සිට දැන් මෙන්න මෙතෙක් ඇදීගෙන යනවා යනවා. ගිහිල්ලා ඔන්න වසර 2 මාරක් වගේ ඔබ ගෙවලා අවසන් දැම්මේ ලග්නයේ රාශියකින් තව වසර 5ක් ඉතුරුව තියෙන. ඒකේ මේ උච්චතම අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ මධ්‍ය අවුරුදු දෙකමාර මැද. ඒ කියන්නේ ඔබගේ හිසට සෙනසුරු වෙන, ඔබගේ ලග්න භාවයට සෙනසුරු වෙන කාලය. එහෙමනම් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක වෙනස් කරගන්න හැටිත් මම කියනවා. බය වෙන්න කිසිම අවස්ථාවයක් නැහැ. මොකද ඔබේ ලග්නාධිපතිය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔබගේ ලග්න භාවය තුළ. ඒ වගේම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් කුම්බලක් නෙමියන්ට සස කියන පංචමහා පුරුෂයෝගයත් යෙදෙනවා. හැබැයි ඔන්න මෙතන ඔබට දැන් මේ ලග්නාධිපති ලග්නෙට ඇවිල්ලා ඒ වගේම පංචමහා පුරුෂයෝගකිච්ච සසයෝගය ඇවිල්ලා. හැබැයි එක පැත්තකින් ලග්නයේ රාෂ්ටකයේ තියෙනවා. අන්න ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක ඔබට ඒ රාෂ්ටක තත්ත්වෙකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම ඊටමත් සුබ විදිහට බලපාන ප්‍රබල යෝගෙකුත් පිහිටලා තියෙනවා. දැන් ඔබට බුද්ධිය තියෙනවනම් පැහැදිලි දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපි දැන් ඔබ ක්‍රියාත්මක වීම අනුව තමා මේ දේ 100%ක් සුබ කරගන්නවද අසුබ කරගන්නවද කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව ඔබ වැඩි පැත්තට ඔබ සුබ පැත්තට බර වෙන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ தත්ත්වය තුළ ඔබගේ ලග්නාධිපති ලග්න බාර පැමිණීම සහ සසයෝගත් එක්ක. එහෙමනම් අපි කල යුත්තේ අර ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ තියෙන බලපෑම් අඩු කරගන්න ක්‍රමය ගැන අන්න කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙමයි. දැන් ඔබ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ ඔබට මේ කාලසීමා තුළ තද බල ලෙස කාර බහුලත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වගකීම් ඉතාමත් ප්‍රබල ලෙස ලැබෙන ඔබට මේ කවදාකවත් නොකරපු ආකාරය අභියෝග වගේ රාජකාරී ඔබ පුළුවන් මේ දේ කරන්න මෙන්න ඔයාට අපි දෙනවා චැලෙන්ජ් එකක් කරන්න මේ විදිහට. අන්න ඔබ අභියෝග ලැබෙන ඔබට. එහෙනම් මේවා හරි ලෙස නිසි ලෙස කාල කළමනාකාරීත්වයකින් සහ හොඳ සැලසුමකින් වැඩ කළොත් ඔබට ඒ අභියෝග ජයග්‍රහණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ තුළ ඔබට රැකියාස්ථානය තුළ ඔබට හොඳ උසස් නිලතර ලැබීම නැත්ත මිටට උසස් රැකියාවල් ලැබීමට උසස්වීම් ලැබීමට ඇයවා ඒත් එක්ක වැටුප් වැඩවීමට නොසිතුවාකාරයේ වැටුප් වැඩවීමක් ලැබීමට ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ දන්නවා ඒ රාෂ්ටකයකුත් තියෙනවා. මේ රස්තකයට යකා කියතරන් කලුත් නෑ ඇත්තම කතාව ඔබ බය කරලා තියෙන මුදලාලා ඒගොල්ලන්ට විශ්නස් කරගන්න නිසා නැත ඒ රාෂ්ට්‍රයේ තියෙන යහපත් ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා. රටේ ජනාධිපතිලා බහුතරය ලංකාව තුළ බිහිවලා දෙන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළ ඒ රාෂ්ට්‍රක පාදන කාලෙට. ඉතින් ඒ අපිට ඉතින් වෙච්ච දෙයක් නැතුව ඇති. නමුත් ඔවුන්ට ඒ පැත්තෙන් යහපතක් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. එහෙනම් දැන් ඔබට නිලතර ලැබෙන එන ඔබ මොකක්ද මේ ඒරාශ්‍රක බලපෑම මගහරගන්නන මොකක් ඔබ කරන්න ඕනේ ඔබ නිස්සී ලෙස ඒ කරන කටයුතු ඌමනාවෙන් කරන පොඩක් කම්මැලිකම ඔබට ඔලුවටෙන පීටනේ වැඩිය වැඩේද මාසික කඩාවටෙන්ට බලනවා ඔබ අතහරින්ට බලන අප මට මේ කරට බෑව අතඇරල දනවන්නේ එහෙම නොවෙන්ඩ වග බලාගත්ත යුතු අර මංකිව ඒරාශ්ටක තියෙන අයහපත් බලපෑම ඔතන්ට එන අන්න ඒටික දුරු කරගත්තු නෑ මට පුළුවන් ඔක් කරන්න මිටට කැපයමෙන් කරනවා මෙතරට කාලය මේකට දීලා හොඳර කරනවා මට කරන්න පුළුවන් ඔන්න අධිෂ්ඨානකින් කරොත් ඔය රස්ක කෙනවා පහයට පෑගෙන දූවිලි ගාන්ට වට ගන්න ඔබට පුළුව මේ අපේ රටේ ලක්නෙන් අන්න අපි මේ රට තුළ මෙන්න මෙයා මෙහම මේ පාලකයවත්තයයි මේ පාලකයවත් හොඳයි මේ පාලක හොඳයි අරය හරියන්න ඔහොම කිය කියන්නටඩා අපි පාලකින්කින් යැපෙන් නැතුව අපි හැදෙන්න්න ගත්තොත් ඔන්න රට ගොඩයයි මේ රටත්ව මේ කුම්ඹලක් නටාව කියන ගතොත් ලංකාවමත කරන බැරිනිසා මයිටඩ කියන්න යන්න මොකද මේ ජරා ජීර්ණ විච්ච දේශපාලනය සහ දේශපාලක්ෂයෙන් ගැන කතා කල අපට වැඩක් නැහැ අපි කතා කරමු අපේරට දියුණු කරගන්න අපි දියුණු වෙන්න ක්‍රම හෙනම් කරන්න ඕන දැන් මේ කාලසිම්ම තුළ මොකක්ද උපරි මේම් වැඩ කරන්න ඕන මහන්සි නොතකා වැඩ කරන්න ඕන කුම්ඹ ලක්නහිමියෝ ඒ විදිර වැඩ කරන්න කරන්න ඔබට යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබේවි. හැබැයි ඔබ මානසික වැද වැටලා යම්කිසි පීඩන කාරිතත්තැන් එෙනවා ඒවගේ පවල් ජීත තුල ඔය බැඳීම් තුල ඔබට ටිකක් මානසික පීඩා වැඩිවැනිට තියෙනවා ඒවගේම අර දැන් ආර්ථික අපස්ථාත් පොඩ්ඩ පොඩ දැනෙන්ට පුළුව මුල්ලවදේදී අන්න ඒවට මානසික වැටෙන්ට තියෙනවා හැබැයි ඔය කිසිම දෙයකින් නොවැටි හරි මම ප්‍රශ්න තියෙනවා නමුත් මම හරිට වැඩගලොත් මේ සියලුදේ ගොඩදාගන්න පුළුවන් කෙන මතය උඩ ධනාත්මක වැඩ කලොත් ඔබට මේ සියල්ල විසඳගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔය ආර්ථික අපහසුතාවත් සියල්ල මගහැරලා යාවි. අතේ මිට මුදල් ගෙවසේවි. ඔය හැර යන අයට යන්න දුන්නොත් යහපත් අයයි. මොකද ඔබේ ඔබේ ජීවිතයට හරි කෙනා එන්න නම් එතනට ඉඩ අවශ්‍යයි. ඒ ඉඩ නොගැලපෙන අය තේරුමක් නැති අය පිරලා තිබ්බොත් ඒකට අර හරි කෙනාට එන්න ඉඩ නැහැ. එහෙනම් යන්න යනට යන්න දෙන්න. බොරුවට නවත්ත ගන්න එපා. උරුමකාරණන් කරුමකාරට අහුවෙන්න එපා. ඒවයි කතාවක් ඒකයි මේ රැකියාර ගලපගත්තක ලොබ හිතයි මේ කියන්න නිය බැඳී මාදරය ගැන කතාගද කියලා නැහැ මොකද හේතුව ඔබගේ මේ ඉපැයිම් තුළ ඔබගේ මේ රාජකාරියට තද්ද බල ලෙස බාධා කරාවිය බැඳීම් නිසා එනම් ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතුමයි මේ වෙලාවේ ඔබට බැඳීම් ගැන හිත හිත ඉන්න කාලයක් නෙමේ මොකද මේ කාලේ ඔබ උපරිමයෙන් වැඩ කළොත් ඔබගේ ජීවිතයේ කවදකත් අමතක නොවන කාලයක් බාට මේ කාලසිම පත් කරගත්තක මොද ඔබේ රාජකාරිය තුළ ඔබ බැරිලාත් වෙන වෙන දෙවල් ොලු දාන්න ගිහිල්ලා ඔබ මේකට තියෙන කාලේ අඩු කරන රාජකාරිය ඔබට පැහැර හැරුණොත් නැත ඔබ තින මානසිකත්වය නිසා ඔබ මේ රාජකාරයේ කටයුතු තුළ අසාර්ථක වුණොත් ඔබගේ ජීවිතය තව අවුදු පහකටවත් ගොඩගන්න බැරියනු. අන්න ඒක නිසාවෙන්ම මේක හොඳ අධිෂ්ඨාන කරගන්න මං මේ ඔබට දෙන්න උත්තේජනයක් ලෑස්ති වෙන්න දැන් වැඩ කරන්න ගේමක් ගහමු පුළුවන් ඔබට ගොඩෙන් කවරුකිවත් මේ රාෂ්ටකය ඔබට අපලයි ඔබට ගොඩෙන්ට බෑ කියලා නැහැ ඔබට ඒ රාෂ්ටකය ලබද්දි අනි පැත්තෙන් ඔබගේ ලග්නාධිපති අපට ගොඩෙන් අවස්ථාවකුත් දීලා තියෙනවා එහෙනම් අපි ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි කරමු එතකොට ඒ රාෂ්ටකොලට අපිට වැට අපි වැටෙන්ට දෙන්න හොඳන අපි වට්ටන්නට දෙන්න හොඳනෑ පැහැදිලිද කියන එක එහෙමනම් ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබගේ වෘත්තිය ජීවිතර ප්‍රමුකත්වය දිය යුතුමයි අනිත් සියලු දේටම වඩා මෙහෙම ඒක තේරුම මේ පවුල්ල කියන ඔපගේ අය අතඇරලා පෑවිසි අතරම වැඩ කරනවා කෙනෙක නෙමේ. නිසි කළමනාකාරීත්වයකින් කාලය නිසි පරිදි සැලසුම් සහගතව හැම දේටම හරි විඩදීලා ඒ වගේම මූලිකත්වය රාජකාරයට දෙන්න කියනෙක. ඒ තුළ ඔබ නොසිතුවාකරේ ජයගහන මංකිව්වගේ උසස් ශ්‍රීම් වගේම ඔබගේ අතේමිටේ ඔබගේ ආදෑම් තත්වය ඉහළනන්වා ගැනීම ප්‍රබල හැකියාවක් කුම්ඹලක් නහිමියන්ට තියෙනවා. ඒවගේම ඔබ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන කුම්ඹලක් නැහිමියන්න ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨය කෙනෙක්න ඔන්න මේ කාලසිමතුල පහුගේ කාලසිමතුල විශේෂම අවුරුද් දෙක හමාර තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාර පොට්ටක් අඩපඩ වුණා ඒ ව්‍යාපාර තුළ අවාසිදායක වුණා පාඩු වුණා හැබැයි පොඩ්ඩක් දැන්වත් හිතල බලන්න මොකක් දෙකට හේතුව කියන හේතුව මොකක්ද ඔබට ව්‍යාපාර්තිවන්න ඔබගේ අවධානය අඩුවනා. ඔබ ඒක යන්නම් වාලි අන්ඩ දීලා වෙනයාගේ මත්තද ලොකම මීන ලග්නහිමියටත් කිව්වා මේ විදිහට ඒ වගේම කුම්ඹ ලග්නහිමිටත් ඒ වගේම බලපෑවා ඔබ ඒ විදිහට කටයුතු කරලා අන්තිමට වංචාවලට අහු වුණා දැන් මෙහෙමනේ ඔබට ඔබ ළඟ වැඩ කරපු අය වංචා කරා ඔබ කඩා වැඩුණා ඔබට පාඩු ලැබුණා දැන් ඔවුන් සමහරට ඉහළ ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන් දැන් ඔබ කියනවා මේ මගෙන් කාලා මාව වට්ටලා යන්න ගියා ඒගොල්ලෝ දැන් වැජ්ජෙ වෙනවා ඔන්න ඔයගේ හිතනනේ හැබැයි ඔතන වරදකාගේද ඔබට ඔබ කියන කාරණා සීයට පන්සිය සාධාරණය හරි ඒ මිනිස්සු හොරකං කර හැබැයි අසාර්ථක ඔබ එහෙනම් වැරදි ඔබ එහෙනම් මේකයි කරන්නේ වෙන අය මත්තේ දැන්වත් වගකීම් ඔබගේ ජීවිතය ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ත්‍රඳා පවතන්න ඉඩ දෙනවද නැත්තං ඒක ඔබේ දෙයක් ඔබ නිසි පරදි ඒගොල්ලන් කළමනාකාරිතය තුළ ආර්ථික ගැන ගනුදෙනු මූල්ලමේ පැතිකඩ ඔබ මත තබාගෙන නිතර හොඳ ඉවසීමෙන් සෙවිල්ලෙන් ඉන්නගෙන කටයුතු කරනවාද අන්න කොඳ හිතන්ද ඒවගේම ඔබ පොඩ්ඩක් කේන්ති ගන්න සුළු චරිතයම් මේ කාලසෙන ඔබ නිතර ඔබ ෂණයෙන් කෝප වෙනවන්නේ ඒක නිසා සේවක සේවිකායක කතා බහ කරද වැඩ කරද්දි අතිශයෙන් වචන භාවිතයෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න මොකද ඔබගෙන් පිටවන සමහර වචන නිසා ගොඩ දෙනෙක් හිත් බිඳීම් ඇතින සමහර සේවසේක ඔබව අතහැරලා ඔබගේ රැකයා ඉවත්වෙලා යන්නට තියෙන ඔබට වටිනා කියන ඔබට අහිමි වෙන්නත් පුළුවන් ඒක නිසාවෙන් කරන හැමදේම උපක්‍රමශීලී වෙන කපටි වෙන්න කියන එක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ ඔබ හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඔබගේ සේවක සේවිකාවන්ට යහපත් ලෙස කතා බහ කරලා යහපතින් වැඩ ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඔබ වරද පෙන්න ක්‍රමේ තියෙනවා විහිළුවක් මගෙන් ඉස්සලා කියලා දෙන්න ඒක පෙන්නන්න අන්න ඔවුන්ට හොඳ හිතර වදනේදට කතා කරන්න නැතුව ඔවුන්ට හැම බයින්ඩවත් ඔවුන්ට විවේචනය ලක් කරන්නවත් ඒ වගේ පිරිස මැද ඔවුන් අපහසර ලක් කරන්නවත් නෙම කළ යුත්තේ මේ වෙලා ඔබ උපක්‍රමශීලී බිය යුතුමයි එය තුළ ඔන්න ඔය තියෙන තත්ත්වයන් මගේ හැරවාගෙන ඔබට ව්‍යාපාර සාර්ථ කරගැනීම හැකියාව දෙන එහෙනම් මොකද්ද මේ ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් කියන්නේ නෑ ඒ රාෂ්ට්‍රකයේ තියෙනවා හැබැයි ඒ රාෂ්ට්‍රකයට අපේ ජීවිත වටන්න නොදී අපි වැඩ කළොත් ඒ රාෂ්ට්‍රක මැද තරම් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කාලයක් මේ ලෝකේ නැහැ ඒක පැහැදිලි කරගන්න එහෙනම් මේ ලැබී දෙන අනගි භවනීය අවස්ථා විශේෂයෙන් මේ කුම්බලක් හිමියන්ට පමණක් ලැබෙන අවස්ථාවක් මේ හරි මොද ඒ රාෂ්ට්‍ර ගේන ඔබේ ලග්නාධිපතියා ඔබේ ලග්නාධිපති සාමන මකර රාශිය තුලත් ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා සැලකුවට කුම්බ ලග්නය තුල තමා ඒ බලය ප්‍රබල ලෙස පවතින්නේ අන්න ඒක නිසාවෙන්ම මේ වෙලාවේ ඔබ අතරින්න එපා මහන්සි නොතකා සැලසුමක් ඇතුව සමබර වැඩ කටයුතු කරන්න යන්න. ඔබට සාර්ථක වීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔබ ව්‍යාපාර කලුතෙන් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ ණය වෙලා එහෙම නැත්නම් අතේ තියෙන සියලු දේ වියදම් කරලා නැත්නම් ඉඩම් උගස් තියලා ඔය වගේ දේවල් තුල කරන්නයි යන්න එපා. මොකද මහා පරිමාණයෙන් කිසි දෙයක් ආරම්භ කරන්න එපා. ඔබට මම මෙහෙම කාල සීමාවක් දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ 2023 අප්‍රේල් 22කට කලින් යම්සි ඉලක්කයක් තෝරා ගන්න. ඔබ මේ තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ හරි සුළුවෙන්. පොඩිම අවස්ථාවෙන් පටන් ගන්න. ඔබට අත්දැකීම් තුලින් තමයි දවස දවස පන්නරයක් ලැබමින් පරිණත වෙමින් යන්න වෙන්නේ මේ ගමන. එකපාර ඔබට ලොකු ජීවණයක් අත් කර ගන්නට වඩා පියවරෙන් පියවර යන ගමන තමයි මේ කාලසීම තුළ ඔබට වටින්නේ. එහෙනම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒව ආරම්භ කරන්න යන ව්‍යාපාර ගැන නිසි අධ්‍යයනයක් කර යුතුමයි. දැන් මේ කාලසීම තුළ ඔය හැම ව්‍යාපාරයකටම සම්බන්ධ පාඨමාලාවල් තියෙනවා. පාඨමාලාවක් ගත්තත් ඉතින් අර පඳුරකට පයින් ගැහුවොත් අර පංහාසියක් විසික්වන තරමන තියෙන හැබැ යොතනින් හරි නිවැරදේ මොකක්ද පිළිගත්තුදේ අනුමතියක් ඇති දේ තෝරගෙන ඔබ ඉස්සලාම ඒද ඉගෙන ගන්න මාස දෙකතුනක් මේද ඉගෙන ගන්න එක ඊට පස්සේ මගක් ඇද්දි සුළුවෙන් ආරම්භ කරන්න ව්‍යාපාර ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරය කරන ගමන් හරිකමන්න ඕක මහපරිමාණයෙන් කරන තැනක පුංචි කාලයක් රැකියාවක් කරනු සන්න ඇබැ ඔබ රැකියාව කරන ස්ථාන තුළ දැනගන්න තියන් එපව මේ ව්‍යාපාරය කරනවා කියලා. නමුත් අර අත්දැකින් ලබෑගැනි මුදෙසා ඔබ ඔබට හිතයි දැ ම මගේ කෙනෙ ුණට කියල කොහත් කාගත්තරට වැඩකරන ලෙම හිතනම කුම්ඹලක්නට විශේෂම නෑ මෙහෙමයි. ජීවිතයේ සමහර තැන්වලදි අපි පොඩ්ඩ අත්දැකීම් තුළ අනිවාරයෙන්ම ජීවිතේ පන්රයක් ගණන අපේ ජීවිත දිනන්න අන්නේ තත්ත්වය ලබාගන්න ඔබ ඉගෙන ගන්න දේට ඔබගේ තත්ත්වය අඩුවෙනවා කියලා කවදක්වත් හිතන්න එපා. ඔබ ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසාවෙන් පොඩි ළමයකින් හරි ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවනේ ඉගෙන ගන්න. ඒකේ අහලා දැනගන්න ඔබ ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මොකද ඔබ ජීවිතය තුළ ජය ගන්න නම් ඔබට අන්නේ ඒ අත්දැකීම් තුළ ලැබෙන පන්නරය අතිශයම වැදගත්. සෑහෙන එහෙම කරලා පටන් ගන්න ව්‍යාපාරේ ටික ටික ටික ටික යදයි යන්න. ඔන්න ඔබට මෙන්න මෙහෙම කාලයක් එනවා ඉදිරියේදී. දැන් රාහු ග්‍රහය යන ඔබගේ දෙවෙනි භාවයට පත් වෙනවනේ මේ සැප්තැම්බර් ඔක්තොම්බරලින් පස්සේ වගේ ඔන්න ඔය කාලසීමාව තුළ ඔබට ටික ටික ටික ටික අර ඔබගේ ඔබ යම්කිසි ආකාරයක උපයාගත ධනයක් තිබ්බන තව ආයෝජනය කරලා මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මොකද මෙතනදී මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ දානර ඔබගේ තැම්පත් ධනය පහත වැටීමක් සිදුවීම ඉඩ කඩක් තියෙනවා ඒ කාලෙන් පස්සේ එහෙනම් මේ පහත වැටීම ඔබ උපක්‍රම සීලී ලෙස යොදා ගන්න මොකද අතේ තියෙන මුදල් වියදන් වෙනවා කෙනෙ කියන්නේ එන ඒ වියදන් වෙන එක ඔබ ආයෝජනයක් සඳහා දැම්මොත් ඇත්තර මතේ තිබිච මුදල් ටික වියදන් වෙලා හැබැයි ඔබට පසුකාලීනව ඒවා ආදායම් ලෙස ලැබෙනවා පැහැදිලිද අන්නෝකතම උපක්‍රමශීලීත්වය කියෙන් දැන් මෞදාහරණයක් මං කල්නුත් කරති මේ ෆේස්බුක් අයිතිකාරය ඔහුගේ ආදායම පිලියන ගානකින් කඩාවැටල තිබා පහුගේ කාලසියම තුළ ඇයි එහෙම වුණේ ද ෆෙස්බුක් කොල පරිහරණය තුළ ඇඩටයිසින් උපරිම තත්වය පාදන කාලයක ඉන් එන්න මාක් සකබක් වැටිලා මිනිහත් වැටිලා ලොස්ට් කියලා කියන්නවටරා මංගින් හොයල බදි මන් දැක්කදේ එයා ඒ ආදායම තමන්ගේ ධනයෙන් අපිකට කියන්නේ වත්කම් මුලින් සීයට අස්සුවකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්වෙස්ට් කරලා එකන්නේ ආයෝජනය කළ වෙනත් වෙනත් ව්‍යාපාරවස්ථා තුළ ඇත්තරමනං බැලූ බැල්මට පේන්නේ ඔබ ඔහුගේ ධනය අඩු වෙලාග නමුත් නෑ ඔහු උපක්‍රමශීලීව තව වසරත් දෙයක් යද්දී අර ආයෝජන කරාවගේ තුන් හතර ගුණයක් ලාබ ලබනු අතකොට ඔය වත්කම් හිතාගන බැදර ඉහෙල යන ඔය වගේ වෙන්න කුම්ඹලක් හිමියෝ. එනිසාවෙන් පුළුවන් තන උත්සාහ කරන්න මේ කාලසිමතුල ඔබට මුල් කාලසීම විශේෂ මුදල් ලැබේවි මේ කියන්නේ ජනවාරි දක් හැබැමි නයවෙන්න හුද හදන්ට පමුද මේ අපේ රටත් නය වෙලා මේ රටේ ලක්නතම ඔබටත් තියෙන්නේ එනිසා ණයවෙන නෙමේ ඔබ යම්කිසියාකන උපයා ගන්න තරමක් හෝ බුදලක් වේනම් ඒවා ස්ථාවර ධනයක් උදෙසා ආයෝජන කරන මේ වාහන සඳහා ආයෝජන කරන එක නච්චර යහපත් නෙමෙයි මොකද එන්න එන්න වාහන මිල වෙනස් වෙන උච්චාවචන වීම හැකතන අඩු වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි අඩු වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිනේ ඒක නිසා මේ ඉඩ කඩන් එහෙම නැත්නම් ස්ථීර තැන්පල නැත්නම් කොටස් වෙන දපුල තුල ආයෝජන නැත්නම් ඔය බුරු බුරු තැන්වල ගිහලා පහුගිය කාලේ වගේ ආයෝජන කරලා සල්ලි නැති කරගන්න නෙමෙයි ඒ වගේ බුද්ධිමත් ආකාරය ආයෝජනයකට ඔබ ලැබෙන ලැබෙන මුදල් ඔක්කොම හැකි පමණයි උත්සාහයා ගන්න. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකදී අර ඔබට ධනය හානියක් වෙන තැන්වලදී ඒක වෙන්නේ නැහැ හේතු ධනය ඒලයි අතේ නැහෙනි. කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවදී ගන්න. හැබැයි ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ආකාරයේ ආයෝජන තුලින් යම්කිසි ආදායමකුත් ලැබෙනවා. අන්න. නිහඬව මේ කාලසෙම තුළ ලොකුවට කැපිපෙන්ට උත්සාහ දරන්න ඇතුව සරලව මේ වසර දෙක හමාර ගත කර දෙක හමාර අවශ්‍යත් නෑ ඇත්වශමකොත් වසර දෙක ගත කරන්න ද සිසි පහ දක්වා ඔබට ඊට පස ජීවිතේ කැපිපෙන් ලෙස ඉහල නැගීම රවශ්තන අව හැකියාව තියෙන ඒවගේ ඔබ මේ වෘතියෙන් කලාවර සම්බන්ධගෙනන්න එහෙමත් නැත්තන් ඔය ග්‍රන්ථකරණය ඒ වගේ තනත රඟපානවා සින්දු කියනොනු මොකාහරි කලාව සම්බන්ධ වෘතියක් කරනගන්න මේ කාලසිමත් තුළ ඔබට සම්මානයක්කට පාත්‍රවීමේ ජනප්‍රියත්වය ප්‍රසිද්ධියත්වීමේ වැඩිට කඩත් එෙන ඔබ නිර්මාණ කටයුතු තුළ වැඩිපුර නියලෙන් උත්සකන මේ කාලසිම්මා තුළ ඔය හැමදේට මර හරස්වෙන අ බැඳීම් කියන කාරණා ඔබගේ ජීවිතයට මහාලොකොට ලංකරගන්න පමකොත් මානසික පීඩා තුළ ඔබට ලැබෙනතිෙන අවස්ථාවල් ඔබ අඩු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියනවා අනෙක් නිසා මේ හැම එකටම මර මැදින් මැදින් ඕක දාලා කියන්නේ කොබ්බලක් නිමයට ඒ රාෂ්ට්‍රකය තියෙන්නේ ඔලුවට මානසිකත්තයට හැබැ මානසික වැදවැටනොත් අසනීප වෙන. රාජකාරට යන්න හම්බෙන්න කරන වැඩ කරන්න හම්බෙන්න සියලු දේ බාධාවෙන අධ්‍යාපන කටතු බාධාවෙන. එහෙනම් අපි මානසික ඇද නොවැටෙන්න්න දැම කියල තිද ඔබ දන්නවන මොකර ප්‍රශ්නය කියලා හෙනම් ඒ තත්වයක් දැනෙදදි මාවමතක් වෙන මට බැන බැනරිකමන්න මූමාව නැතිකර මූමගේ හොලුවත් කෑව කියලා බැනල හරිකමන්නේ ඔබ මං කියපුදේ මතක තියාගන්න එතකොට ඔබට මතක් වෙන ඒ දැඟද මෙයා කියපුදේ තම වෙන්ඩයන්නේ එහෙමන මං බුද්ධිමත් වී යුතුයි එහෙමන මම මෙතනදි වැටෙන්නේ මෙතනදිම බුද්ධිමත් ලෙස මොකක්දගෙන හනිවැරදිීම තීන්දුවක් ගණ්ඩෝන හිතට අමාරුයි ජීවිතයත් එක තියෙන බැඳීම් වලින් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙද්දි. නමුත් මේ වෙලාවේ මේ කර යුතුයමයි. මොකද ජීවිතේ කඩා වැටෙන තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ බැඳීමෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. පැහැදිලි ඇති. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම සැලකීමත් වෙන අනිත් එක තමයි ඔබ කරන ව්‍යාපාර රාජකාරී කඩ තුළ අන් අය තුළ 100ක් විශ්වාසය තබා කටයුතු කරන්න එපා. මොකද ඔබ වංචාවලට හැකිසීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් තියෙන නිසාවෙන් ඊට සුපරීක්ෂාකාරව නියම ලිදිහට හොඳ කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න. මේ කාලසීමාව තුළ ඔබගේ ජයග්‍රහණය වලක්වන්න කාටවත් බැරි වේවි ඔය සුළු දේ හදා ගත්තොත්. අමාරුයි හැබැයි පුළුව. අනිවාරෙන් ඔබට ගොඩ යන්න පුළුව. ඒමන ද අපි කතා කරමු පවුල් ජීවිතය කුටුම්ඹ ජීවිතය ගැන. දැම්ම මේකන චුට දැන් අර මද මේ වැඩසන පටිගත කරන ජනවාරි විස්ස දැන් ග්‍රහමාරු වෙලත් දවස්තුනක් ඉතර ගත වෙලා මේ තුළ පොඩ්ඩ පොඩ්ඩක් පුංචි පුංචි අර හිත් රිදීම් එහෙම මේ පුංචි පුංචි පැඩලිලි සහගත තත්ත්වයන් බහින් බස්වීම් පුංචි පුංචි ගැටුම්කාරි තත්ත්වයන් පෞද්ජි තුළ අත්වෙවිම් පවතිනවා. හැබැයි මේ හැමදේම ඔබට ඔබගේ බුද්ධිය තුළ විසඳුම් සොයාගත හැකි. මොකද හේතුව දැ ඔබ දන්න ඔබට නිසි ලෙසමික අධික ලෙස ෂණයෙන් කෝප වෙනවා. ඔබ ගොඩක් දුරදිග නොසිතා සමාර්ධයට හරි කලබලෙනවා. ඔබ හිතනදේ හරිගල හිතතියන ඔබ ඒ තුළට රණ්ඩු ඇති කරගෙන කෑ ගහලා බලද්දී වෙලා තියෙන වෙන දෙයක්. බලයද්දී ඔබ හිතපු දෙයකට තාත්පසින්ම වෙනස්. ඔබ අන්තිමට වැරදිකාරයෝ කරලා දෙන මේකට කිසිම ආකාරයකින් වගකිය යුත්තෝ නෙවෙයි. මේක එහෙම තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. අතකෝ එතකොට ආපසරලා බලද්දී ඔබට වැරදිලා. හැබැයි ඔබ ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ. කුඹලක් හිමි ඔය කියන්නේ මේ කාල සීම තුල එහෙමයි. ඔබ දන්නද ඔබට වැරදුනා කියලා. නමුත් අර ලැජ්ජාව වහගන්න ඔබ ඒ විදිහටම කටයුතු කරනවා. එහෙම වෙන්න එපා. ඔබ පුළුවන් තරම් යම්කිසි දෙයක් ගැන තීරණයක් ගන්න කලින් හොඳ ගවේෂණාත්මකව ඒ ගැන හිතලා බලන්න. යම් කාගේ හරි වරදක් ඔබට කියමුකෝ. අනේ தත්ත්වය තුළ අපි රටක් වශයෙන්ුත් ඒ වගේ වැරදි කරන ඉඩ කඩ වැඩි. පහුගිය කාල සීම තුළ දැන් తాවකාලිකව කුම්භ රාශිගත වීමත් එක්ක අප්‍රේල් 29 ඉඳලා ජූලි මාසය දක්වා මට මතකයි ජූලි අගෝස්තු දක්වා කාල සීමා තුලත් ඔය වගේ ඔබ ඔබට ඔය වගේ තත්ව නැති ඔබන්න ඒ කාලයගෙන හිතල බලන්න ඔබේ ජීවිතේ තරමත්දුරට මොකක් දේහම තත්ත්වයක් ඇති වුණේ කියලා. අන්න ඒ වගේ කාලයත්තා මේ දිගටම තියෙන්නේ. අන්න ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ සැලකිරිමත් වෙන්න ඔබගේ තත්ත්වය එතකොට ඔබ බුද්ධියෙන් තීන තීරණ ගත්තොත් ඔබ කලබල නොවී හිටියොත් කේන්ති යනවා පේනවා නමුත් ඔබට මතක් වෙනවා ආ නෑ මේ කාලේ පොඩ්ඩක් මම මීටට හොඳට හොයලා බලන්න අන්න එතකොට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පවල් ජීතතුර තින ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් හිත්‍රදීම් අති අවම කර ගැනීමේ හැකියාවතන අවම නෙමේ නැත්තරම නැති කරගන්නත් ඔබට ඔබගේ බුද්ධිය තුළ ක්‍රියාත්මක වීම තුළ හැකියාව තියෙනවා අන්න නිසා තමන්ගේ පවුල තමන්ට වටින අප තමන්ගේ එකම තමා හැමදේම් වැදගත්කම තියෙන කොච්චරවත් වටිනාම තැන එතන අන්න ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීමට ඔබ බුද්ධිමත් විය යුතු ඒ වගේම ඔබ අන්න එකෙන් ඕනවට වඩා බලාපොරොත්තුවීම මම ඔවුන් කර කරන ඔවුන් මට කරන්න ඔවුන්ට බැරියි මට මේ විදිර කරන්නයි මට ඒගොල්ලන්න වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන්න ඕනට නීතිරීත ඔබගේ තද වෙනවා අනුප පොඩක් ඒ තත්ත්වය තුළ තරමක්දරට ඔබගේ හිත්‍රදීම් වැඩි වෙන ඒ තුළ ඔබ ක්ෂණය කේන්ති යෑමට හේතු වෙන්නේ වගේ කාරණ එහෙනම් මෙමයි අපි යම්කිෂ දෙයක් කරනවා හැබැයි පෙරලායක බලාපොරොත් නොවෙනවන අපිට තියෙනව හිත් පීඩා සීර අනුපහම නැතිවෙන ඒ නිසා ඔබ ඔබගේ පවුලුවෙන් කරන දේ පෙරලා අනිපතල බලාපොරත්තුවෙන් එපා තමන් කරලා එක තෘප්තිමත්වෙන මම කලා ඒ බම කරපු දේ තමා මේ තියෙන්නේ අන්න හිතන්න ඒ වගේ පෙරලා අනිත් අත් කළ යුතුයි කියලා හිතන් ඇට පනෑ ඒගොල්ලු අනිතින් කමක් නෑ මගේ පවුලයනේ මම එවුණුවෙන් ඔබ එගුණුවෙන උපරිමය කරනවා ඒගොල්ලො කළත් එකයි මට නැතත් එකයි අන්න කවදක්කත් ජීවිතයට මානසික පීඩාවක් කියෙනෙ නෑ ඕක හැමතැනට මාදේශ කරන්නකෝ පවුලට ඉතරන්නෙමි අන්න ඒක බැවින් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරයියන්න ඔබට එතකොට පවල්ජිත තුළත් වෙනතට වඩා මංකිවන අර මං කියපු විදිර ආර්ථික හැඩගස්සාගත්තොත් පවල්ජිත තුළත් ඔබට සාතන මුකද ආර්ථික හැඩගස්සා ගැනීම පවල්ජීත හැඩගස්සා ගැනීමට යහපත් කරගනීම දෙකටම වැදගත්තෙන්නේ ඔබගේ මානසිකත්තය හොඳ ලෙස පවත්තානය මේ සඳහාවශ්‍ය පිළිවෙත් ක්‍රම මම අනිවරම වීඩියෝක අවසානයද කියනවා ඒ වීඩිය අවසාය කියන දේවල් හරි සරල දේවල් මනුසිකට මහලොකු වියදන් කරලා ආර චාන්තිකරම මේ වගේ දේවල්නෙමේ ඔබට ස්වාධීන තනියම සරලව කරන්න පුළුවන් දහමෙන් උපදෙස්ටිකක් දෙෙන ඒව තුළ ඔය කෝටිකන ලක්ෂණ වියදන් කරත් වඩා යහපත බරත් දෙකීම හැකියාදන ඒවගේම දෙදස් සිතුන වසර පලාපල තුළ කිව්වා පිළිවෙත් මාලා කුම්ඹලක් නෙමියන්ට විශේෂිත වූ බෝධි පූජාමාලාව අන්න ඒක් නිසා ඒවටි කහලා ඒවිතර කටයුතු කර යන්න එතකොට මේ මංකීපු දේවල් ඔබේ ජීවිත දැන එකක්ත්න යකෝ අර මනුස්්‍යයකි ඔක්කොම් බොරුණ එකකිව කිසි දෙයක් උන්නෑනේ කමන්න මං බොරුකාරෙක්ුණට කමන්නේ ඔබ ක්‍රියාත්ම කලා තිබ්බොත් මං කියන දෙව බොරු වෙනවා මටත් ඕනයක ඒ බොරු කරන්න මං ඔබට මේ පිළිවෙත් කියන් ඔන්න ඔහොම ප්‍රායෝක මිනිහෙක් වෙන්න ජෝතිශ්‍ය කියන දේවුනත් ඕනට බදාගන්න යන්න එපා හැමදාම ලක්න පලාපලාහනවා ඉති උදේ පාන්තරම වකර අවුලක් යෝගම මේ මානසට බද්දනවා ඉති ඒක හිත හිත හිතහිත ඉන්නවා මේ දේවල් තියෙන්නේ ජීවිතයට යහපත කරගන්න යම් කිසි දෙයක් වැරදත් දැනගතොත් ඒක හිතේ තියාගෙන ඒක තුළ ඔබ කඩාවට නෙමේ නෑ මම්මික වෙනස් කරනවා මේ කියපුදේමට වෙනස් කරන්න පුළුවන් අන්න වෙනස් කරන එක අන්න එක නිසාවෙන් මේවට ඇලී ගැලේ ඉන්න අයත් හැමදාමර නික ඕනට වඩා මිත්‍යාවක පැටලලා ඉන්න අන්න ඒගොල්ලොන්ට හරි අමාරයගුල නිසා මේ දේවලුත් යහපත්දේ ගන්න එතනින් එහා මේ දේවල් මත්තේ ඉන්ඩ එපා මේ ප්‍රේමේ ආලය කියන කාරණාගෙන කතාකරොත් මුලින් දම්ම දෙයක් කියන්න උත්සා කරය ඔබට පැහැදිලව ඇති මේ බැඳීම් කියන මාතෘකාව තුළ ඔබට තදබල ලෙස මානසික පීඩාවල් හිත් රෙදීම් ප්‍රබලවෙන්ඩ ඉඩ තියෙන නිතර වෛරකාරී සිතුලි පවා ඔබගේ හිත තුළ එපදවෙන් හිට තියෙනවා අන්න ඒක නිසාවෙන්ම ඔබ පොඩ්ඩක් බැඳීම් තුළ නම් මේ කාලසිම තුළ පරිස්සං වෙන්ඩ ඕනමයි මෙම මෙහමද දැනට බැඳීමත් තියෙනටම බැඳීමල ඉවත් වෙන්න කියනෙමේ හැබැයි කිසිම දෙයක් තදින් අල්ලාගන්න උත්සාහ කරන්න පාය යම්කිසි දෙයක් යනවන යන්ඩ ඉඩහරින්ඩ ඔබ අපහසුයි නමුත් දරාගන්න තැන් පහුවේ කාලසිම තුළ වෙච්ච සිද්ධියෙන් දාමත් එක්ක යම්කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්නේ බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙකුට ඒක නිසාවෙන්ම ඔබගේ ජීවිතයේ සම්පූර්ණ කඩා වැටීමකට හේතුවෙන්ඩ ඔය බැඳීමකට ඉඩ දෙන්න එපාමකද ආදරය කියනදේ ජීවිතයක් විනාස කරන තත්වයට පත්වෙන්ට අවශ්‍ය නැහැන අන එක නිසාවෙන් ඔබ බැඳීම් තුළ මිවලදට වඩා හොඳ බුද්ධියෙන් කටයුතු කරයන්න තද තවදයක් තදට ඒ අල්ලාගෙන පුත්සහ නොදරීම ඒ වගේම ඔබ ටිකත් තද බල ලෙස තීන්දු තීරණ ගැන ඔබගේ පෙම්බතා පෙම්බතියට ඔොන්ට නීතිරීති තද කරන්න ඒවගේ දෙවලන නොයා ඉන්ඩස් ඒවගේ අවස්ථා තුළද ඔබට මේ බැඳීම ආරක්ෂා කරගන හැකියකුත්තින බුද්ධිය තුළ බැඳීම ආරක්ෂා කරගන සිත තුළ තියෙන අර ගැටලු කාර්තත්වයන් ගාන්ට ඔබ සහනයක් සලස ගනිමින් යන්න පුළන් ඒ තුළ උත්සාහ කරන්නේ වගේම අලුත් විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තුවන පට විවාහයි චුට්ටක් ප්‍රමාදකම් ඇතිවෙන් ඉටකට තින නිසා විශේෂයම සැලකමත්වෙන් ඔය නොදන්නා අය සමක කනදුන කරීම දිපුට රැවටලි සහකදේවලට හත්සුවීම් ිට කර තියෙනවා එක නිසාවෙන්ම මෙමයි විවාහයකට අන්ඩ කාලවයස හරිනම් තව අවුරුත්ත දෙකක් තුනක් ඉන්ඩ බැයින නිසි ලෙස හොඳට හොයලා බලලා එක එන්සටන් පරීක්ෂා කල්ලා හොඳ වෙලා බල්ලය දේවල් කරන්න ඒම නැති අය පොඩ උපරි මුත්සාහ කරන්න මේ කාලසිම පොඩක් ගෙවා දමන්ඩ මෙච්චර දසකටපක ඕකමකක්ද කියලා මෙම ඉතින් ඔබ මාංසික වට්ටන්නේම මේ දේවල් කියන්නේ නමුත් මේ දේ තුළ ඔබ අද හිත රිද්දෝ ගන්න පුළුවන් නමුත් ඊට වඩාත් ප්‍රබල හිත්‍රිද්ද ගැනීමකට පාරහදනට වඩා ඔබ මට බැන්නත්කමන මං එඩි කිව්වා මම සාමාන්‍ය මේ වගේ කියන අඩුයින් මගේ හැමදාම් පලාපදන්න ඔබ බලන්නය අහනය දන්නවනි නම්මුත් මේ වෙලාව කියයුතුදේ නොකයා බෑ එක නිසාෙන් බැඳීම් කියන කාරණා තුළ අතිශ්‍යම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඇලි ගලි කටයුතු නොකරින්ඩ වග බලාගන්න අධ්‍යාපය ලබන පාසල් වයසේ දරුදරියන්න මේ කාලසීමතුළ ඔන්න දැම් මෙච්චර එයට ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලා ගැන කතා කරත් ඇත්තට මධ්‍යාපනයට යහපත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ටිකක් කට්ට කාලා ඉගෙන ගන්න වෙනදට වඩා මේ ප්‍රායෝගික දේවල් තුල ඉගෙන ගන්න ඔබට ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේක තමයි යහපත මොකද හේතුව අර වැටීම් එක තැලීම් එක ඉගෙන ගන්න දේවල් අපේ ජීවිත තුළට හොඳට ධාරණය වෙනවා ඒවා අපිට අපේ හිත්වලින් ගොඩක් ඈත් වෙන අඩුයි අපි අත්දැකීම් තුලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් අපිට මතකින් නොනේද පොතේ පතේ දැනුමටත් වඩා අන්න ඒ විදිහට ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනය ඔබ ඒ පැත්තට යොමු වෙනවා. හැබැයි ඔබට සමහරක් වෙලාවට හිතෙයි පිය දැන් විභාග තරඟ විභාග තුළ ඔබ එච්චර සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඔබ ඉගෙන ගන්නා ප්‍රායෝගික දේවල් තුළ ඔබට අර ඇත්තටම අධ්‍යාපනයේ අර විභාග තුළ ඉදිරියට ගිය අයට වඩා ඔවුන් අභිබවා යෑමේ හැකියාවක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම අර විභාග සඳහා ඔබ මහන්සි වෙලා ටිකක් වෙනදාට වඩා නින්ද කැප කරලා ඔබගේ ජීවිතය ඔබ කැමති දෙවල් කැප කරලා තතබලට මහන්සියලා ඒවට පෙනී හිටියොත් ඔබට ජයග්‍රහත් කරගන්න බැරි නෑ පුළුවන් දෙකම බැලන්ස එක තියාගන්න දැන් ප්‍රායෝගික දේ තුළ ඔබ ලබන අධ්‍යාපන ජයග්‍රහණයි අර විභාග තුලින් ඔබ ලබන ජයග්‍රහණය දෙකම පත්පත් කරගත්තොත් ඉදිරියේදී ඔබ යන ගමන අතිශයම සාර්ථක වෙනවා ගොඩාක් ඉහළට යන්න පුළුවන් වෙනවා අන්න ඒ වගේ ප්‍රායෝගික මිනිහ බිහිවෙද්දී ඔහු තුළ අධ්‍යාපන සුසුකම තිබුණොත් ඒ ඉතාමත් වටිනාමතයක් ඒ ඉතාමත් වටිනා පුද්ගලේ අන්න ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ලේසියෙන් වට්ටන්ට කාටවත් බෑ කිසිම දෙයකට ඔය වසංගතයක් හෝ වේවා ආර්ථික අර්බුදයක් හෝ වේවා දේශපාලන ගැටලුවක් වේවා මොන තත්ත්වයාවත් ඒ වගේ කෙනෙක්ව කාලයක් වටලා තියන්න බෑ වැටෙයි හැබැයි වැටුණු සැනින් නැගී හිටනවන්න ඒ වගේ අර ශක්තිමත් පුද්ගලෙ බිහි කරන්න මෙන්න මේ ඒ රාෂ්ට්‍රකය තුළ ඔබට අවස්ථාසර හැබ ඔබට දැනේවි මේක දුකක් මේ මොකක්ද මේ තරන් මහන්සි වෙන්නේ ඇයි එහෙම හැබැයි මහන්සිය තමා ඔබව තවටික දසින් ඔස්සවා තබන්න කෙනෙ අමත කරන වෙසා බය නැතුව මහන්සෙන්ට දුවේ පුතේ අධ්‍යාපනයට ඒ වගේම ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනයට ඔය තුළබට සාර්ථකත්වය අත්කරගන්න මේ ප්‍රබල හැකියාවක් පෙන්නුම් කරනවා ඒ වගේම මේ වෘත්තිය අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන ලබන වයසේ අයට බය නැතුව හොඳ කාල කළමනාකරණයක් හදාගන්න ඔබ රැකියාව කරන ගමන් හෝවේවා ඔබ සාමාන්‍යෙන් පවල් ජීතයක් ගත කරනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි මේ හැමදේම හොඳ ලෙස හරි සැලසුමක් ඇතුව හොඳ පරිපාලනයකතුව සමබරතාවයෙන් ගෙනගෙන ගියොත් මේ කාලය තුළ ඔබ ඇත්තරමට කියාගණඩ බැරි ශක්තිමත් මිනිසෙක් ඔබ තුළින් බිහිවේවි අන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථකත අත්තාකින්ට පුළුවන් ඒ තුළ ඔබට විදෙස්කතෙන බලාපොරත්තුන් හිටියනම් අන්නේ තත්ත්වය සකසාගණ්ඩ පුළුවන් ඔබ අවශ්‍ය කරන මූලික සුසුකන්ටික සපුරා ගැනීම තුළ හොඳ ඉල්ලුමක් ඇති වෘතිකයෙක් ලෙස ඔබට ජීදිරියට යන්න පුළන් විදෙස්ගත වෙනවා වගේම ඔබ මේ ලංකාව තුළ යම්කිසි වෘතිකයෙක් විදිහට ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුළ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේම කියලා ව්‍යාපාරයක් ගොඩනගා ගැනීම තුළ අලුත් අලුත් දේවල් තුළ ඔබට ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගන්න. අන්න ඔබගේ නමින් හෝ ඔබගේ කියලා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම වෙනස් දෙයක් මේ පාරිභෝගික නඳුනා දෙන්න අඳුන්වා දෙන්න මේක සමහර වෙලාවට මේ හරි සුළු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නමුත් ලෝකෙට අලුත් දෙයක් වෙනවා අන්න ඒ තුළ ඔබ සාර්ථක මිනිකේ සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න ඔබට හැකියාව හැදෙනවා අන්න එහෙනම් මේ තුළ තියෙන වටිනාකම හඳුනා ගන්න මහන්සි වෙන්න අතාරින්න එපා කොච්චර අමාරුණත් අතාරින්න එපා උපරිම උත්සාහ කරන්න ඔබට ජය ගන්න පුළුවන් ඔන්න ජය ගන්න තැන ඒ රාෂ්ටකය කියන තැනදි. එහනම් බියනතුව ජීවිතර මුණ දෙෙන්ට හොඳ මානසිකත්ව සකසා ගන්න ජීවිතය ජයග්‍රහය කරන හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතාකරද විශේෂම ඔබ සැලකිරීමත් වෙන්න මෝන ඔබ ඔබගේ ශරිර සෞඛ්‍ය ගැන නොතකා ඔහේ වැඩ කරන්න යාමින් ඔබට පොඩ්ඩක් ඔබේ කාලයට හානියක් කරගන්න වෙනවා ඔබගේ කටයුතුටල බාධා සිද්ධ කරන්න වෙන්න තත්ත්වයක් තියෙන නිසාම ඔබ යම්කිසි දෙයක් මුලින් දැනුණු ගම් ඒවට ප්‍රතිකාරයවට අවශ්‍ය කරන ඒ පරීක්ෂණ කරලා ඒක මුල් අවදියම නවත්තා ගන්න. එතකොට ඔබට සෞඛ්‍ය තුළින් ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථකත්වයට බාධා සියල්ල දුරු වේවි. විශේෂයෙන්ම අනතුරුදායක කටයුතු කරනු නම් ඒ වගේම රිය 10 වෙනියේදී පාරේ යද්දී ඔන්න ඔය අනතුරු වීමේ සම්භාවිතාවන් නිතර නිතර පෙන්눔 කරන විශේෂයෙන්ම ඔබ ඔය උස්ස්ථාන තුළ කටයුතු කරන නැත්තන් ඔය ජලය ආශ්‍රිත කටයුතු කරන විශේෂයෙන් සැලකමත නවගම යාලුවොත් එක ගිල්ල පොඩ්ඩක් විනෝද වෙන්න ගිහිල්ල ඔය අවදානම් සහිතැන්වල නාන්න කරන්න ඔයගේ තැන් අනතුරුදායක දේවල් කරන්න ඔය තරුණයෝ කැමතිනේ ඔය බයික් අරගෙන පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් වේගෙන් යන්ඩ එක සෙල්ලම් දාන්න අන්න මේ කාල සීම තුළ ඒත් තුළනම් විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න දරු දැරියෝ ඒවගේ දෙවල් තරුණතරණය විශේෂම ඔබගේ වටනා ජීවිතය අපරාධයක් කරගන්න එපා මේ වෙලාවේ අනතුදායක ක්‍රියාවලින් පුළුවන්තරම් වැලකේ සිටින ජීවිතයට අවධානමක් ගන්න ඒක ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අවධානම ගන්න ඕනේ ওই වගේ පුහු දේවල් තුල නෙමෙයි ජීවිත අවධානමක් කියන එක නේ මම කිව්වේ. ඒක වැරදිට තේරුම් ගන්න එපා. ජීවිතයට අවධානමක්. ඒ කියන්නේ අවධානමක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි දෙයක් තුල අපි මේ දේ කරනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක්. කියන්නේ ඔබගේ වෘත්තීය තුල අවධානමක් ගන්න. ඔබ කරන කාර්ය තුල අවධානමක් ගන්න. හැබැයි ජීවිත අවධානමක් ගන්න යන්න එපා මේ කාලසිමා තුළ ඔන්න වචනේ ඕක තේරුම් ගන්න. ඔන්න ওই தත්ත්වයන් තමයි ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ කාලසිමා තුළ අංක එක ආය පුලපුලා කියන ඔබගේ මානසික මට්ටම හොඳට සකසා ගන්න ඔබට කිසිම දෙයකින් ඔබගේ මානසිකත්වය කඩා වැටෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔබට පුළුවන් තමන් කෙරෙහි තමන්ගේ හැකියාව කෙරෙහි තමන් කරන ක්‍රියාව තුළ විශ්වාසය තබලා කටයුතු කරන්න. යමක් කරන්න කලින් දෙතුන් වතාවක් හිතන්න. හිතුවක්කාරී තීන්දුව තීරණ ගන්න එපා. අන්නයට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඒ තුළ ඔබ ජීවිතයට යම්කිසි දෙයක් එකතු කරගන්න. නමුත් අන් අයට තුල වචන තුලම යැපෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. විශ්වාස කරන්න යන්න එපා අන් අය වඩා. හැබැයි ඔබ ඔවුන් කෙරෙහි වෙනතට වඩා ඔබ කැන ඔබ යටහත් අය වෙන විශේෂම ඔබගේ සේවක සේවිකාවන් කෙරෙහි වෙනතට වඩා හොඳ සිතුවිල්ලකින් අර ඔවුන්න පහත්කොට නොසලකා හැබැයි අනවශ්‍ය විදිහට ඔන්න විශ්වාසත් නොකර කටයුතු කරයි යන ඕක තමයි මේ සාරාංශය කියන දේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ මේ දේවල් යහපත් කරගන්න ඔබට කරන්න පිළිවෙත් මම මේක හැමදාම කියන හැම වෙලේම කියනවා මේක ඔබට වදයකුත් වෙලා ඇති. නමුත් මේක වටිනාකමක් අතිශයම තියෙන නිසා මේක ආයෙ කියනවා. මොකද්ද? උදෑස නවදනුකමන් රාත්‍රෙන්ද්‍ර පෙර සූර පිරිත චන්ද පිරිත මෝර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනාව. ඔන්න නිවැද උච්චාරණ සහිතව පටිගත කරපු ඒ ලිංක් පලවෙනි කමෙන්ට් එක ඇති ඩිස්ක්‍රපෂන් එක ඇති එමන් නැත්තා සූටීවි නාලිකර පිරිසෙන්න්න පලනි පලේලිස්ට එක ඇති අන්න ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජානය කරන්න. ඔබට හැකි නම් මෙමයි උදේ නැගිටල්ලා නාලා කරලා තමන්ගාගමටනු දහමටනුව පහන් දල්ල ඒව කරලා ගියොත් මේක උපරිම සතියක් දෙකයි මාසයක් කරයි උපර මෙතරින් හට ඔබට මග හැරෙන අවස්ථා වැඩි එහෙම නෙමේ ඔබට වේලස්නින් අවදේනවා ඇඳේම ඉන්නවා ටිකක් හිත නිදහස් කරගන්නවා ෆෝන් එකෙන් මේ ලිංකොල්ල ගිහිල්ලා ඔන්න ඊය ෆෝන් දෙක කනේදාගෙන ඕක අහන් ඉන්න භාවනාවක් ඉදිට සමන සිින්දුවක් අහනවා කියලා හිතන්න ඒවගේ අන්න ඕක උදේහවා කරන්නකු ඔබට හිතාගන්න බැරි වේවි මේක ඔබගේ ජීවිතය ඔබේ මනස ඇතිකන ධනාත්මක මෙතන වෙන කිසිම කිසිම ගුප්ත දෙයක් අර මහා මැජික් එකක් නැහැ. මේ තුල ඔබ උදෑසන දවස ආරම්භ කරද්දී ඔබගේ හිත ධනාත්මක සිතුවිලි තුළ ඔබගේ මනස තුළ නිකුත් වෙන තරංග අර අපි ඕක ධනාත්මක වෙනවා නම් අපි කරන ගොඩාක් දේවල් සාර්ථක වෙනවනේ. මොකද හේතුව ධන අපි දන්නවා ගණන් වල අපි කියන දෙන ධනයි ඍණයි කියන තුල එකතු වෙද්දී ධනාගේ වැඩි නම් ඍණාගේ අඩු නම් පිළිතුර ධන රිනාගේ වැඩනම් දනාගේ අඩුනම් පිළිතුර රිනන් ඔයේදී තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන ධනාත්මක භාවය තුළ ඔබ ධනාත්ම භාවය වැඩි නම් ඔබ ජයග්‍රහණ මේ පිරිත් දේශනා තුළ තියෙන්නේ මෙතන ආගමක් කිසිම ආගමකට අදාළ නැහැ. හිතුණු කතෝලිකයටත් මේක ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක දෙවි කෙනෙකුට අදාළ නැහැ. එහෙනම් අර ඔබගේ අර දසපන තියෙන පළවෙනි පනත කැඩ කඩ වෙන්නේ නැහැ. සැබෑව එකම දෙයන්න පනක් වන්දනා කරව කියලා. මොකද මේ බුදුදහම තුළ දෙවි කෙනෙක් නැහැ. මේක තියෙන තනිකරම විද්‍යාව. මේ ශබ්ද විද්‍යාව තුළ ඔබගේ මානසිකත්වය තුළ ධනාත්මක චින්තනය අවදි කිරීම මනසෙන් නිකුත් වෙන තරංග ඕරා එක ධනාත්මක කිරීමයි මේ තුළ වෙන්නේ. එතකොට ධනාත්මක බව වැඩි වෙන වැඩි වෙන අර තියෙන ඍණාත්මක දේවල් යටපත් වෙන. ඔබ කරන කියන හැමදේම සාර්ථක වෙනවා. ඔබ නොසිතූ ආකාරයෙන් සාර්ථක වෙනවා. ඔබටත් පුදුම හිතන ආකාරයෙන් ඔබ සාර්ථක වෙනවා. අනතුරු වලින් ඔබ ගැලවෙනවා. ඔබ හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඔබේ ඔළුවට අමුතු අමුතු අර යහපත් විදිහේ තීන්දුව తీරන ඝන විදිහට ඔබ පරිණත වෙනවා. අන්න මේකයි මේ තුළ නිර්මාණය වෙන්නේ නැතුව වෙන කිසිම গুপ্ত දෙයක් නෙමේ. මෙතන තියෙන්නේ මැජික් එකක් නෙමේ විද්‍යාව. අන්න ඕක එහෙනම් පුරුද්දක් වශයෙන් මේ දේ කරන්න. ඒ වගේම ගොඩක් කෙනෙක් කියනවා මේ නිවස තුළ දියුණුව නැහැ. ව්‍යාපාර දියුණුව මදි. හම්බ කරන දෙයට වෙන දෙයක් හිතා ගන්න බෑ. නිතර gedara දබර රණ්ඩු සරුවල්. අන්න ওই తত্ত্বය තුළ අනේ අහලා පාලා කෙනෙක් අපිට මේ අපේ දියුණුව බලා ඉන්න බැරුව ඇස් දෙකට පේන්නේ නැතුව ඇහැර කටු ඇනිනවා වගේ ගිහිල්ලා මොකකරි හූනීම කොඩිවිනියක් කලාද <laughs> ඔය වගේ දෙවල් නැත්ත ඇස්වහා කටවහා පුදුම දෙයක් මේක ඔය දේවල් ඇත්තවෙන්න පුළුව නැත්තවෙන්න පුළුව හරි අපි කියමුකෙම ඇත්ත කියලා නමුත් හැමදේම රිනාත්මකයින් රිනාත්මක දේවල් එහෙනම් අපි ඔය දේවල් යටපත් කරනනම් ධනාත්මක භාවය වැඩි කරන්න එතකොට ඔය ලක්ෂ ගණන් වියදන් කරලා හදිහුණියන් කපන්ඩ කියලා ඇත්ත මිනිසු තින්න පුළුවන් බහතරයක් කියන්නේ හොරුනි හොරුන්ට අහුවෙන්න ඉඩ තියෙන එහෙනම් ඔබ මෙහෙම කරන්න මේ හරි සරල දෙයක් මාසයක් කරලා බලන්නකෝ ඔබ පුදුම වෙනවා නියතයි. නමුත් මං කියන හින්දා මේ කරන්න. අත්දැකීමෙන් මමත් දන්නවා. බහුතරයක් දෙනා කරලා ඔන්න කමෙන්ට් කරලා දී පරණ වීඩියෝ වල ගිහින් බලන්න. මොකද්ද? ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියන්නේ ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය කියලා. ඕක නිතර නිවස තුළ ඔබගේ ව්‍යාපාර ස්ථානය තුළ ඔබ ඉන්න අතන නිතර ඇහෙන්න සලසන අපි අර ස්පීකර්ස් වල සින්දු දාලා දෙන දේව මන්ත්‍ර දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වෙනුවට ඔබ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ පොඩි ස්පීකරයක් දාලා නිතර නිතර රිපීට් වෙ යන දාන්න අවම වශයෙන් උදෑසන දවල් රාත්‍රීවත් මේක දාන්න. ඔබට ඔය කියන දේවල් ගොඩක් වෙනස්සේ මොකද මේ දම්සක් පැවතුම් සූත්‍රය කියන්නේ මේ දෙවී දේවතාවුන් වහන්සේලා පවා ආකර්ෂණය වුණා කියලා කියන්නේ. අපිට ඒක වැදගත් නෙමෙයි. ඒකේ අදහස මොකද්ද? ධනාත්මක භාවය ඔබ තුළට ඇති වෙනවා කියන එකනේ. එහෙනම් මේක හරි මහා බලගත් සූත්‍රයක්. මේක ඔබ ජීවිතයට යහපත සඳහා යොදා ගන්න. මේ තුල ඔබ සාර්ථක වෙන ඔය නිවස තුල තියනවා කියන ඔය දියුණුව නැතිකම නැත්තං ඔය ධනහානි වෙන එකම නිතර සණ්ඩු සරොල් ඇතිවීම මානසික පීඩනය සියලු දේවල් නිදහස් වේවි මාසයක් දෙකක් කරන්න ඔබම අත්දැකීවී ඔබටම පැහැදිලිවී අර මනුස්්‍ය කියපු දේවල් මං මුලින් විහිළුව ලෙස සැලසු හැලකුවේ නමුත් මම බුද්ධිමත් මම අත්තදහ බලනවා කවුරුත් කියෙන දේවල් අර නොදන්න දෙයක් මම බැහැර කරන්න හැබැයි මම ඒක තුල හොයලා බලනවා. අන්න ඒ තුල ඔබ සාර්ථක වෙනවා. මං කියන හින්දා නෙමෙයි. මාව ගණන් ගන්න එපා ඒක හරි. මං කියන දේවල් නෙමෙයි. මේක ඇත්තද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. එතකොට ඔබට පැහැදිලි වේවි මං කියන දේවල් වල සාර්ථක භාවය. ඒ වගේම මේ සෙනසුරු අපල මේ සෙනසුරුගෙන් එන්නේ මේ සෙනසුරු කියන්නේ අපල කරන නරක ග්‍රහයෙක් නෙමෙයි. සෙනසුරු ග්‍රහය තුල තියෙන්නේ ඔබව යහපත් මාර්ගයට ඔසවා තැබීමේදී ධාර්මික මාර්ග විමුක්තිකාමී ග්‍රහය. එහෙමනම් සෙනසුරූපව වටනන ඔබට පීඩා දෙනවා නම් ඒ දෙන්නේ ඔබ වැරදි පාරක යන ඔබ හරි පාරට ගන්න. ඔබ හරි පාරට එන්නේ නැත්තම් තමයි වටන්නේ. අන්න එහෙනම් ඔබ දහම තුල මේකට පිළිතුරු හොයන්න. ඔබ ධාර්මික වෙන්න. ධාර්මික වෙනවා කියන්නේ පන්සල් පල්ලිවල වැඳගෙන අර ලෝකෙට පේන්න ඉන්න එක නෙමෙයි. ඔබ තුල ධාර්මික මිනිස්සෙක් යහපත් මිනිස්සෙ නිර්මාණය කරන පන්සල් පල්ලි යන්න මොකද හේතුව? ඒ තුල තියෙන අර නිස්කලංකභාවය, නිවහල්භාවය ඔබට නර හිතට ශාන්ති ඇති කරන ඔය තුළ ඔබ කරන දේවල් යහපත් වෙනවා. ඔබ ආගමට නෝ කටයුතු කරන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔබ තුළ යහපත් මිනිසෙක් ඔබටම දැනෙන නිර්මාණය කරගන්න. අන්න ඒ තුළ සාර්ථක වේ. ඒ වගේම හිතන්න ඔය වැඩිහිටියෝ විශේෂයෙන්ම ඔය අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්න වැඩිහිටියෝ වෙනුවෙන් පොඩක් උපස්ථාන කරන රෝගීන් වෙනුවෙන් උපස්ථාන කරන්න. මේ වෙලාවේ දරු දැරියෝ අසරණ වෙලා තිනවා අධ්‍යාපනය ලබන්න විදිහක් නැතුව කණ්ඩ බොන්න නැතුව ඉන්න. ඔබට හැකි දෙයක් කරන්න. මූල්‍ය මේ වශයෙන් විතර නෙමෙයි ඔබගේ දැනුම වුණ එක බෙදා ගන්න. ඔය සමාජය තුළ විශේෂම කොන් වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන්ගේ වැරදි අපි තුල ආකර්ෂණය කරගන්න එපා. ඒවා හිතන්න එපා. නමුත් ඔවුන් එක චුට්ටක් ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා ඔවුන්ගේ දුක සැප විමසලා ඔය අසනීපේ දුදව් අපදව්වක් කරන. අන්න මේ වගේ දේවල් තුළ ඔබට මේ මේ දේවල් තුළ යහපතත් කරගන්න පුළුවන්. මේ කියන කරන දේවල් කිසි දෙයක් ඔබට යහපතක් වෙන්න ඔබගේ ග්‍රහපල දුරුවන කියලා හිතන් කරන්න එපා. ඒ තුළ ඒ යම දෙයක් කිරීම තුළ ඔබට ආත්ම තෘප්තියක් ලැබෙන සතුටක් ලැබෙනවා. ඒ ඒ වෙනුවෙන් කරන්න. හැබැයි වක්‍රාකාරයෙන් මේ සියලු දේවල් ඔබේ යහපත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒ වගේම සෙනසුරාදා දිනවල අඟහරුව දිනවල නිර්මාංශ වෙන්න උත්සාහ කරන්න. විෂ්ණු දෙවියෝ අදහන නම් විශ්වාස කරනවා නම් සෙනසුරාදා රාත්‍රී 12:05ට, ඒ කියන්නේ ඉරිදා එළි වෙන අලුයම 12:05ට ඔබ විෂ්ණු දෙවියන් වෙනුවෙන් එළිඟ තෙල් පහනක් දාලා නිල් මල් ටිකක් පූජා කරන්න. ඔබ විෂ්ණු දෙවියන්ට ඔබ කරපු පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඔබ විෂ්ණු දෙවියන් ඉල්ලන්න මේ ග්‍රහ දෝෂ වලින් මිදීම යහපත. අනිවාරයෙන් ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් මේක මෙහෙමයි නිවස ඇතුළ වෙන්න පුළුවන් නිවස පිට උනත් කරන්න පුළුවන් හැබැයි පිරිසුදු තැනක විය යුතුයි විදෙස්ගතලා ඉන්නට එළඟ තෙල්හවාගන්න බැයින වෙනත් පහන කරිකම නැදල්ලන් රූපයක් අවශ්‍යනය ඔබ පහනදල්ලන්න බැයිනම් හිත තුළ හරි ඒට ඒ වෙලාවට ඒ රාත්‍රී දුල්හ පර්සන්ස්රාදට භාවනාවක් ඉදිර විශ්ුන් දෙවියන් සිහි කරන්න මට මේ වෙලා පහන්දලන දියන්නේ මං ඉන්න තැනවනුව නමුත් මම ඔබට සිතින් පහනදල්ලනවා සිතින් මල් පූජා කරනවා ඊට පස්සේ මං මේ කරන්නව යහපත් ක්‍රියාවට අනුමුදන් වෙත්වා. ඉදිරියේදී කරන්නව සියලු දේවල් යහපත් වෙත්තා. මං සියලු වනතුරුණින් ගැලවීම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා වගේ දෙයක් කරන්න. ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔක පුරුද්දක් වශයෙන් කරයි යන්න ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරිසුදු තැනක් වෙන්න ඕන. ගේ ඇතුලේ වුණත් එළියේ වුණත් හැබැයි ඔබ ඉන්න තැන හිත පිරිසුදු කරගත්තත් ඒ ප්‍රමාණවත්. අනිත් කාරණා තමයි මේ 2023 ලග්න පලාපල කියද්දී මම මේකේ විශේෂිත වූ බෝධි පූජා මාලාවක් කිව්වා මේ කුම්භ ලග්න හිමියන්ට විශේෂයෙන්ම. ඒක නිසා කුම්භ ලග්න හිමියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වැඩසටන අහපු අය එහෙමයි අහපු නැති අය ඒ පිළිවෙත් ටිකවත් අහලා ඒවා ටික හරියට කරන්න. ඒ තුල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව වැඩසටහනක් ගෙනෙනවා මේ ඒ රාෂ්ට්‍රක බලපෑම් තුල ජීවිතේ ජයගන්න ආකාරය කුම්බලක් නෙමෙයි කොහොම ජීවිතේ ජයගන්නේ ඔබගේ කේන් සටහන තුළ තව ඒ රාෂ්ට්‍රක තියෙනවද ඒව හඳුනාගන්නේ කොහොමද ඒවට කොහොමද අපි මුහුණ දෙන්නේ ඒවා කොහොමද පිළිවෙත් තුලින් ඒ රාෂ්ට්‍රකවල තුළ යහපත් බලපෑම් විතරක් අරගෙන අයහපත් දේ නැති කරගන්න කියලා කෙටි වැඩසටහනක් ලබන මාසේ මුල් වගේ මොකද මාසේ පලාපලත් අනිවාර්යයි කියලා කියලා තිබ්බා channel එකේ ඒක නිසා අපි මාසේ පලාපල ඉදිරිපත් කරායින් පස්සේ මම අනිවාරෙන් කුම්ඹලක් නිමට ගේන්නම් ඒවගේම පොඩ්ඩක් මේ කාරබහලොත් තත්ත්ව තුළ කළේ සමහට මේ මැදදි කුම්ඹ වෙනුවට මීන කියන්න ඇති ඔයගේ දේවල් කියනද වචන පැටන ඇති මට තියෙන සාමාන්‍යෙන් අර එක්දිකට කතාබහ කරගනීම අපහස්ථාවයක් එකමගේ උපන් හැටි ඒක නිසායකට සමාවිල්ලනවා ඇතින් මේ කතා කරේ කුම්ඹලක් නෙහිමියෝ ගැන ඉතින් ඔබට ජීවිතය සාර්ථ කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් අයි චැනලට කෝල් කරනවලු මෙමා මුණගැහෙන්ඩ වෙලාවල් පෙන් කරගන්ඩේ වගේම මල්ලව පුද්ගල කෙන්සටම් පරක්ෂ කරගන්න කියලා නෑ මුලින්ම කිව්ව ඔබට මම ඒව කරන්න නැහැ මේක ව්‍යාපාරයන්න මේ මට මේක මම මගේ ආත්ම තෘප්තිය උදෙසා අසරණ අය ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරගෙන යන්න කරන උත්සාහයක් කැපවීමක් පමණයි. ඒක නිසාවෙන් මටත් දෙන්න පුළුවන් ඔබට මං වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් එක දෙන්නම්. මේ කියන දේවල් අහලා සාර්ථක වෙන්න. අන්න සාර්ථක ලබුගේ සාර්ථකත්වය අපිත් එක්ක ඔය කමෙන්ට් එකකින් බෙදාගන්න නැත්නම් මගේ රාගාශ්‍ර නිර්වාණ Facebook පිටුවට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ ලැබෙන සතුට මට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මට ඔබේ මුදල් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා යහපත් ලෙස කටයුතු කරන්න සාර්ථක වෙන්න ඒ ඔබ දෙන්න කියන්නේ එක මම ලැබූ ජයග්‍රහණය මේ කියපු කතාවල පැහැදිලිකමක් අපැහැදිලිකමක් තියෙන තැන් තියෙනවන අන්න රගස්ු නිර්වාණමගේ ෆේස්බුක් පිර මැසේජ් දාන්නේ මොකක්ද කියවමට තේරුන්නේ මේ පිළිවෙත්තල පැදිලිකම තියෙන මට ඒක තේරෙන්නට පොඩක් පැහැදිලි කර දෙන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්න හැබැයි සටහන් පරීක්ෂා කර දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් කරන්න එපා අන්න අර වගේ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ගැටලු යොමු කරන්න මම උපරිමයෙන්ම ඔබට ඉක්මනින් රිප්ලයි කරන බලාපොතුන හැකි ඉක්මනින් නැත්තං ඒ සැනින්න මෙමකොද හේතුව මට ඇත්තට මේ මාසය තුළනම් අපහසු වේවි ඔබට රිප්ලයි කරන්න නෑ ඔයකට කාලයම බෙන් කරන්න උත්සාහ කරන්න සමහරට මම දැන් සමහරු මට මැසේජ් කරපු සමහරුට මම ඉක්මනින් රිප්ලයිකක් දෙන්න කියලා මැසේජ් දාලාද නමුත් මට කරගන්න බැරුව යන්නද මට සමාවෙන්ඩ මම ඉක්මනින්ම ඔබට කතා කරනවා ඔබ අනිවාරෙන් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න බයවෙන්ඩ එපා හරි අපිට මේ ගමන යන්න පුළුවන් ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කුම්බලක් නෙහිමියනේ කිසිම හේතුවකට මානසික වැදවටෙන් එපා. ජීවිතයේ ඔබ තුළ විශ්වාස ඇති කරගන්න ඔබගේ හැකියා තුළ විශ්වාස ඇති කරගන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒතරක කිසිම ග්‍රහයකට ඔබට අපල ඇති කරන්න බෑ. ඇති කරන්නෙත් නෑ. යහපත් මිනිස්සුන්ට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔබට නොදෙරෙන ඔබගේ යහපත්කමක් ඇති. ඒක සොයාගන්න. ඒ ප්‍රශ්න විසඳගන්න. ඔබ සාර්ථක වෙනවා. එහෙමනම් කුම්බලක් මෙහිමියන්ට මේ ඉදිරි කාලේ යහපතින් යහපත දායවා සියලු යහපත් සිතුම් පැතුම් සඵල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කුම්බලක් මෙහිමියන්ට තෙරුවන් සරණයි